A FIGA tivemos eh, reunión de delegadas e delegados do sector da conserva. A raíz da publicación do dato do IPC real do ano 2022, que foi o ben respasado con unha, data, con unha cifra do 5,7%, trasladamos conforme a actualización das tabuas salariales do convenio da conserva, vai a ter lugar eh, pois agora de cara a 2023. En total, o soldo sube un 6,5 a partir da actualización salarial da nómina de xardeiro do 2023 en diante eu, o total que vai cobrar un auxiliar de fabricación vai ser uns atrasos dun 700 euros e unha suba salarial por o ano 2023 dun 6,5. Coa CIGA a loita continúa pola mellora das nosas condicións laborais. A movilización foi e será sempre o único camiño. Grazas a este esforzo colectivo temos este convenio e faremos valer a nosa forza. Adiante, compañeiras. E logo despois tamén hoxe un tratamento que fixemos foi dar conta eh, aos nosos delegados e delegadas da conserva do traballo que se está facendo dentro da comisión de negociación deste convenio eh, para o tema da reclasificación profesional das categorías. En ese sentido facemos unha proposta que, que vai ligada a unha promoción en función de, da antigüedade para non para evitar que pase como está pasando agora que nos estamos topando con mulleres de hasta 40 anos de experiencia no sector que siguen traballo traballando como auxiliar familiares, o cal non é só un detrimento no seu salario, senón tamén na súa, no seu propio recoñecemento, na súa autoestima profesional. Isto é unha dinámica que queremos rachar desde xa e que estamos seguras que a partir de aí tamén se van a empezar non só a valorar o traballo de, destas traballadoras dentro das empresas, senón a, a, a eliminar a fenda salarial de xénero que, que, que existe no sector e que require dunha actuación urxente e inmediata. Porque temos que pelexar contra moitísimos moitísimas murallas e, bueno, tuvemos que loitar pas moitos dereitos que agora gustaríame tamén que seguiran as miñas compañeiras máis xóvenes que seguiran loitando polo mismo mellor aínda todavía si cabe e que todas nos afiliáramos porque é moi importante estar afiliado